片岡です、えー、11月の七五三のお菓子ですね、えー、社の鈴というお菓子を作ってみたいと思います、まあ、神社に限らずですねスキー場であるとか、まあ、教会の近くにあるですね鐘を鳴らすところありますよね鐘を鳴らすところがあるところがありますよね、えー、鐘を鳴らして幸運を呼んでくるような、まあ、そういう設定ではないかと思うんですけれども、 まあ、そんな幸運な鈴をですね、えー、今日は作ってみたいと思いますはい練り切りの重さですね黄色練り切り白練り切り、えー、そして中あんのゆずあんまあゆずあんがたまたまですけどこれまあ何でもいいですねこれが各 13g ずつですねそして、えー、白と赤これが適量ですまあ紐を作るんですねあとでねではいきますねまずですね黄色練り切りを 潰しますねそして白練り切りも潰しますねそして黄色の上に白を重ねて潰しますねそして真ん中をへこませますそしてゆずあんを包みますねまあ、中あんを包みますね はい丸くしますそしてですね平板をちょっと拭いて、えー、上の部分を平らにしますねちょっともみ上げますもみ上げますね はいそしてですねこの三角ベラ三角ベラで、え真ん中に2本線入れ はいそしてですね、えー、向こう側の部分上の部分ですよねそこをスプーンみたいなものでちょっと上の部分をへこませますねそして丸棒の細い方でちょっと穴を開けます そして、えー、今度は下半分の方今度は丸棒の太い方で穴を開けますね黒文字まあこんなあの何でもいいですけども、まあ、こんなあのこれでですねこう線を入れますね 鈴のあの下の穴のところですよねこんな感じになりましたそして、えー、最後に紐を作りますね はいね紅白の紐に編みましてね、えー、そしてですね先端部分を切りますね穴に入れて はいこれで八代の鈴の完成ですありがとうございました